तब यार किसी को अंदर बताने देना मैं थोड़ा आराम कर लूँ ओके पागल तू क्या कर रहा है यहाँ पे जय मुझे अंदर जाना है साइड में हट मुझे क्या देगा तू अंशु चल मैं देखता हूँ जब मैं बोलूँ तुझसे ना तो तू इस गेट में से चली जाना मेरा वो तो काट लेगा चल जेरी अपना तेरी सुनेगा ना सूरज जी आपकी सुनेगा जेरी सिर्फ मेरी सुनेगा अंशु तू इधर आजा फिर देखते हैं इसके चलो मैं तुम दोनों को एक चैलेंज देती हूँ मैं अपने डैडी रखूंगी और तुम उनको लेके दिखाना ठीक है हाँ चल तो तू रख के बता उठा के अपनी हम्म, हम्म। इज्जत का सवाल है थोड़ा देख ली बाबू okay Ready? Guard. Por ele. ऐसे लिखते हैं कोई बात नहीं क्यों हाँ